Bruh. Brains! Brains! Brains! Het! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Het! 10, 9, 8, 7, 2, 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Brains! Give me some brains! Brains! Damn, die was dichtbij. Vijf. 4, 3, 2, 1. Brand! Brand! Ik niet. Ik niet. Brands! Give me some weight! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Brains! Give me some brains! I need brains! Give me some friends! Veel meer effecten mensen doodschieten. Ja, dat is wel lullig als je, als je daar staat Ik ken kan niet verder lopen 10, 9, 1. Ja, weer af, godverdomme. Brains! Die kleinste. 15, 14, nou, mooi 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. That brain is mine! 4, 3, 2, 1. Let's move out. Ik ben uh, niks aan het schieten. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ja, Mark leert tellen. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Brains! Ik ga even snel zijn, ja? Mark? je bent even één keer heel snel. Brains! Ah! can for brains! I haven't had my breakfast! Fresh brains on the menu! Brains! gek. Brains! Ga Heb je het vallen voor mij? Honger, jongen. Vast er niet te merken. Brunch. Vamos nos steeds hoor.